こんにちは、粟田洋介です。今日は作風を変えるということでやっていこうと思います。 っとこれは昨日描いてた絵なんですけどなんか最初横にしてて海を描いて太陽と富士山描いてでなんかすごいリアルになってきちゃったんで一回塗りつぶしてちょっとこういう感じにしてでちょっと波を描いたんですけどなんかねこのシンプルなラインが気に入ってこれだけでこことか手加えないでこの線だけっていうのがいいなと思ってでこれはこれでまた別の時に描こうと思うんですけど今日はこの白黒じゃなくてカラーにしてさっきのその線だけの感じとかなんかシンプルな感じ 感じを今までの作品にちょっと取り入れるっていうかアレンジしてちょっとだけ新しい感じの作風にしてみたいなと思っています さっきのこれとちょっと似たような感じで色を加えて描いてみましたなんかすごいシンプルなんですけどなんか描いてて楽しみになってきましたそんなわけでちょっとこれにもうちょっと足していこうと思います 今こんな感じになっていますがもう少し変えていこうと思います 今日はこんな感じに仕上がりましたタイトルはまだ決めてませんなんかちょっと思ったんですけど絵を描くことも着る服を選ぶこともなんか同じじゃないかなって私はその日の気分で着る服の色とか形とかを選ぶことが多いんですけど絵を描く時もその日の気分でその作品の色とかその作品の色合いとか雰囲気とかっていうのが変わってきたりする時もありますそれからさっきお話ししたこの作 作品の中に出てくるちょっとした変化ちょっとしたことで気づいてそれを取り入れたりとかなんか着るものとかもなんか付け足したり取り除いたり違う感じでアレンジして着ることもありますよね例えばアクセサリーとかスカーフとかワンポイントとかボタンを開けて着るとか閉めて着るとかシャツをタックインするとか私絵を描く時もしょっちゅう些細な変化をそうやってつけています服装の趣味を変えていろいろなファッションを楽しんでいる方もいればいつも同じ系統の服しか着たくない いという人もいらっしゃると思います私はどちらも人それぞれで素敵だと思いますということは置いといてイメチェンするっていうこともすごく楽しいことだと思いますなんかその新しいイメージの服を選ぶっていうことはすごい探求心も必要だしとっても楽しいですよねでこの絵を描く作風を変えるっていうのも同じことだと私は思います絵を描くことも服を着ることも自己表現ですから日々の生活自体がアート